O meu nome é João Cruz e sou um dos donos da Motortube. A Motortube é uma oficina de automóveis que está localizada aqui no Prior Velho, mesmo ao lado do aeroporto de Lisboa. E a nossa principal missão é a manutenção de veículos mais recentes. É óbvio que somos uma oficina convencional, mas estamos mais focados naqueles automóveis em que os proprietários não têm tempo para cuidar dessa mesma manutenção, acabando por delegar em nós essa missão. resposta a essa pergunta não poderia ser mais fácil. Para mim, neste momento, a plataforma oficial mais completa do mercado é efetivamente o Data Drive. E basta explicar aqui pelo motor tudo porquê. Como trabalhamos carros muito recentes, somos abordados com clientes que nos pedem a primeira, a segunda, a terceira revisão e nada inspira mais confiança do que entregar um orçamento exatamente igual àquele que o cliente obteve num concessionário de origem, podendo explicar as diferenças de valores. Além disso, o facto de eu saber em cada momento o que é que cada carro precisa, permite-me manter o fluxo da oficina a trabalhar de forma correta e o cliente sempre satisfeito. Com a solução de autodrive nós podemos fazer praticamente tudo, desde que o carro entre até à sua saída da oficina. Podemos fazer um orçamento, podemos fazer o agendamento, o planeamento da oficina, ter acesso à informação técnica do fabricante durante o decurso da reparação e, no final de tudo isto, analisar os indicadores de performance de forma a conseguirmos perceber como todo este processo correu. Outra das grandes vantagens da plataforma drive é a sua uniformização. É o facto de nós conseguirmos retirar o erro humano. O recepcionista tem apenas que introduzir a matrícula e os quilómetros da viatura e vai ter acesso a um plano de manutenção correto para aquela viatura com aquela quilometragem. E desta forma, se eu tiver, por exemplo, uma moto no Algarve e outra no Porto e outra aqui em Lisboa, que um dia espero vir a ter, três recepcionistas vão dar exatamente o mesmo orçamento, o orçamento que será entregue na origem. E isto, sem dúvida, é uma grande mais-valia. O data drive pode ser diferenciador de duas grandes formas. A primeira delas é ajudá-lo a prestar um melhor serviço de mobilidade ao seu cliente, antecipando o tempo de entrega e reduzindo o tempo de viaturas em parque e prevendo com facilidade as peças que precisa para cada manutenção. Desta forma, o seu cliente agradece e a sua oficina torna-se muito mais rotativa. A segunda é ajudá-lo a melhorar a imagem que o cliente final tem das oficinas. Hoje em dia temos um grande problema que é cada oficina dá o seu orçamento de forma diferente. Eu vou à oficina A, que me diz que eu tenho que mudar o óleo e o filtro de ar, à oficina B, o óleo e o filtro de habitáculo, e isto inspira uma grande desconfiança ao consumidor. Com a solução DataDrive permite-lhe apresentar um orçamento que é o orçamento que o fabricante padronizou para aquela viatura. E desta forma é um orçamento igual ao do concessionário. Vai inspirar muito mais confiança no seu cliente e trazer muito mais trabalho para dentro de portas. O mercado automóvel está em constante mutação. Devido às normas ambientais, os fabricantes apressam-se a fazer sair novos modelos, cada vez mais conectados, cada vez mais tecnológicos. E é assim que está o cliente de hoje em dia. Está conectado com o seu carro, tecnológico, está preocupado com toda a inovação. Hoje em dia ter um carro significa ter um grande ecrã, ter aquelas aplicações, já escolhemos os carros pela sua tecnologia. E é assim que tem que estar também a tua oficina, conectada e tecnológica. E é assim que tu tens que agarrar o teu cliente. Até porque está provado que grande parte dos clientes que fogem dos concessionários para as pequenas oficinas o fazem pela atenção que as pequenas oficinas conseguem dar ao invés dos grandes concessionários. E é aqui que o Data Drive te pode ajudar. O facto de conseguir ser muito mais rápido a fazer um orçamento, nós aqui na MotorTube perdíamos imenso tempo a fazer orçamentos, muitas vezes a ver equivalências, a ver planos de manutenção, muitas vezes para fazer uma folha que nem sequer era adjudicada. O Data Drive veio mudar tudo isso. Em escassos minutos nós conseguimos fazer vários orçamentos e ganhamos com isto tempo. Tempo esse que é importante para dedicares ao teu cliente. Experimentem, testem, verifiquem vocês mesmos o que o Data Drive pode fazer convosco. Eu sei que nós muitas vezes temos resistência à mudança. Isso aconteceu comigo e acontece muitas vezes quando eu faço vídeos e tenho colegas de oficinas que dizem tu expões demasiado, tu explicas muito ao cliente, o cliente depois faz em casa e não vai à tua oficina. É mentira a transparência gera-me mais negócio. O facto de eu ter o meu negócio assente em redes sociais, assente na transparência, faz com que eu tenha cada vez mais clientes. Mas para isso eu preciso de ter tempo. Tempo para fazer vídeos, estar no Facebook, estar no Instagram. E isto o Data Drive ajudou-me imenso. Eu consigo gerir muito mais facilmente a minha oficina, eu consigo dar 10, 20, 30, 40 orçamentos numa hora e não estou a brincar. É mesmo possível. Por isso eu deixo-te um conselho testa o Data Drive e aproveita o tempo que vais ganhar para investir no teu negócio, no teu cliente. E vais ver que isso te vai trazer frutos muito brevemente. E se ficaste realmente interessado em experimentar o Data Drive, que eu acho que fazes muito bem, podes falar com a Tips for You, que são eles que te vão ajudar a ter o Data Drive na tua oficina ou na tua rede de oficinas. E vai por mim, não te vais arrepender.